Estremece mi alma, mi niño Dios. Ya se siente el regocijo en las mañanitas de Navidades. Ya nace la luz del día y en la novena voy a cantarle con el sonar de campanas y panderetas voy a notificarle que de su vientre de virgen sería engendrado el hijo del rey del cielo y Jesús se llama una estrella lo anunciará al oriente de Belén en mi barranca bermeja ya hay alegría ya camino a San Silvestre siente el festejo de adorarte y ser feliz con tu amor. Ya llegó la noche buena, hay que compartirla. Con buñuelos y natilla voy a anunciarlo. Que ya llegó el rey del cielo y que luz divina es como el oro y la mirra que nos da riqueza y paz. Un pastorcito cuidaba de su rebaño a lo lejos se escuchaba kinglan kinglan el repique majestuoso de las campanas, el pastor con su rebaño, marchando así lo proclama. la mañanita de Navidades. hace la luz del día y en la novena voy a cantarle. Con el sonar de campanas y panderetas voy a adorarle. A la madre del niñito que desde el cielo me se anunciará. A la madre del niñito que desde el cielo me se anunciará. Hay un copito de nieve sobre el pesebre. La popular estéreo. sobre un helecho se Cantó niñito impregnó su aroma. La Virgen ya no está sola, una estrella la enaltece. Cantemos en mañanitas de Navidades al niño Dios que sonríe desde el pesebre. Que vive en esta mañanita de diciembre, donde con versos y aplausos te adoro niño por siempre. y aplausos quedaron niño por siempre. ¡Feliz Navidad! Excepto vida, mi querido viejo, les deseo ¡Feliz Navidad! ¡Y feliz Año Nuevo! ¡Aplauso, aplauso!